assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchalaringizga kattadan katta rahmat qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun срочно 116 dona biletimiz qolibdi biletimiz hali ham aksiya 450 rubldan bugun Kimdir bilet namoyish qilsa, kartaga xurshid deb chiqadi. Общий biletimiz 499 ta, prizimiz 62 ta. Glavni priz 2 ta 50 ming rubl, bitta 20 ming rubl, yana 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bor. Albatta 50 ming rubllikning ekkovini ham promo efirda o'tkazib beramiz. Kimdir yutsa, xudo xalagan bo'lsa, barchangiz omad. Bugun kechki payt 21:00 ga final bo'ladi. Hammalaringizga kattadan katta rahmat deb qolaman. Pabratsk qo'llab quvvatlaringizlar. Bilet tugataylik, bilet ro'yxati chiqadi. Hamma kasal like qo'yabizlar. Yaksadi 16 dona bilet tashmondagi 450 rubl. 900 rubl qiladi so'yib duta bilet mishe shirib aloq по-братски лайк авзанен jigarlar bitta bitta лайк болсаңыздар albatta biletom holy has 450 rubl aksiya равсудас Badили пур билета бигиред, нархи билеташ 450 руб, общий билет 400 490 нуқтона, приза 60 дона. Главный приз дута 50000 рубл, якта 20000 руб, по 8000, 7000, 6000, 3000, 2000 пулои конверти аст. Карта ба номи Хуршед Бадили пур билета бигиред, бозба иштирок кунед жигарлар. Bitta-bitta алингизар, o'yinga qatnashingizlar, mana zinglatib biletingizni zinglatib yozib beramiz. Albatta, o'yinda shans juda ham kattada 450 rubldan tanlansa 900 rublga ikkita bilet albatta barchangizga omad bugun kechga finalda o'tkazsak albatta kim yutib olsa promoyer bilan kattalaringizga pulni zinglatib tashlab beramiz mazza qilasiz qilasizlar hammakasi biletni olingizlar уже stop bilet deganimcha побратский o'yinga qatnashingizlar prosta shans juda ham katta qo'llab quvvatlab turamiz finalda o'tkazamiz hammaga omad